живущие после смерти Бога, мы ищем свою тень в потоке иллюзий спящего мира. Мы живем в мире тотальных подмен, в мире чисел и призраков, в мире, где все слова стерлись и потеряли смысл. Эпоха профанов, эпоха невыносимой пошлости существования, царство банального, воспевающее собственную пустоту – Дух окончательно покинул наш мир. Время сжимается. Нет уже времени. Нет пространства. Огонь и небытия. Дух бесплодия витает над осиротевшей землей, обреченный испытать последнее одиночество. Страх заполняет душу. Все предельно. Открылись последние тайны. Ветер из бездны опаляет наше лицо. Кто это сказал? Я спрашиваю вас. Кто? Ответьте мне.